הפעם עלינו למצוא את האינטגרל הלא מסוים של 4x בשלישית חלקי x ברביעית ועוד 7 dx. ובכן, איך ניגש לפתרון הבעיה? נראה שהפעם יש לנו אינטגרל מסובך מאוד. המפתח לפתרון, לפתרון הוא הביטוי x ברביעית ועוד 7, שנמצא במכנה. והנגזרת שלו במונה, הנגזרת של x ברביעית ועוד 7 היא 4x בשלישית. הנגזרת של x ברביעית היא 4x בשלישית, והנגזרת של 7 היא פשוט 0. וזה אומר שנוכל להיעזר כאן בשיטת האינטגרציה באמצעות החלפת משתנים. שיטה זו נקראת גם באנגלית U-Substitution. וזאת השיטה שיכולה לעזור לנו בפתרון הבעיה. השאלה היא בעצם באיזה, במקום איזה ביטוי נציב U. תחשבו על זה, זה בעצם המפתח לפתרון. ברגע שנציב את U באינטגרל נקבל אינטגרל פשוט למדי. ובכן, זה היה רעיון טוב להציב במקום u את הביטוי שהנגזרת שלו מופיעה באינטגרל. נרשום אם כן u שווה ל-x ברביעית ועוד 7, ולמה שווה הנגזרת du. הנגזרת du, נרשום זאת בסגול, היא הנגזרת של x ברביעית ועוד 7 ביחס ל-x. נרשום אם כן 4x בשלישית ועוד 0 כפול dx, זו צורת הרישום הפורמלית של הנגזרת. אך היא שקולה לטענה ש-du הנגזרת של u ביחס ל-x שווה ל-4x בשלישית. כאשר אנחנו רושמים du חלקי dx כפי שרשמנו כאן, משמעות הביטוי היא... משמעות הביטוי הנגזרת של u ביחס ל-x זה אינו שבר במובן הפורמלי של הביטוי. אם כי לעיתים קרובות נוח, נוח לנו להעמיד פנים שמדובר בשבר. כדי לחזור לצורת הרישום הפורמלית אנחנו מכפילים כביכול את שני אגפים ב-dx. שתי צורות רישום אלה שוות ערך, למעשה אנחנו מעוניינים בצורה הפורמלית משום שבעזרתה נוכל לבצע את אינטגרציה באמצעות החלפת המשתנים. ומיד נראה איך בדיוק. נרשום זאת כאן למעלה כך שתוכלו לראות את זה, נרשום את האינטגרל המקורי בצורה 4x בשלישית, dx חלקי x ברביעית ועוד 7. עכשיו ברור מהו du ומהו u. כפי שהגדרנו u שווה ל-x ברביעית ועוד 7 ו-du שווה למה שרשום במונה. כלומר, כפי שראינו כבר ל-4x בשלישי dx, נרשום אם כן את האינטגרל מחדש. נשתמש בצבעים שבהם השתמשנו קודם. לכן האינטגרל הלא מסוים של הנגזרת du, נרשום אותו בסגול, זה הצבע שלה. חלקי x ברביעית ועוד 7, ששווה פשוט ל-u, כך שנוכל לרשום מחדש את כל הביטוי. כאינטגרל של 1 חלקי u כפול du, ומהו אינטגרל הלא מסוים של 1 חלקי u כפול du? ובכן, זה שווה ללוגריתם הטבעי של הערך המוחלט. אנחנו משתמשים בערך המוחלט כך שהלוגריתם יהיה מוגדר גם עבור הערך השלילי. בסרטון אחר נראה מדוע כל, כל זה נכון. הלוגריתם הטבעי של הערך המוחלט של u, ויכול להיות שיש כאן גם קבוע שהתאפס כשחישבנו את הנגזרת. זו, אם כן, התשובה במונחים של u. עתה עלינו להציב חזרה את הביטוי ש-u מייצג. נציב ונראה מה אנחנו מקבלים. ובכן, זה יהיה שווה ל... הלוגריתם הטבעי של הערך המוחלט של u שווה ל-x ברביעית ועוד 7, לא c, אלא 7. ולזה עלינו להוסיף את c, ובזאת סיימנו.